देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अपने हाथों से बच्चों को न केवल भोजन परोसा बल्कि उन्हें भोजन कराया भी कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी द्वारा अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ न केवल भोजन किया गया बल्कि सबसे पहले उन्होंने बच्चों को भोजन भी परोसा और कुल मिलाकर इस दृश्य की बेहद सराहना की जा रही है